Moi bons días a todos e a todas. Grazas pola vosa asistencia a esta histórica Asamblea Nacional, como tamén pola vosa entrega diaria e o voso compromiso permanente que son as causas que nos levan a que hoxe sexamos o que somos. Un especial saúdo, un especial recoñecimento e respeito por todas e todos os compañeiros que hoxe nos acompañan na presidencia desta Asamblea pola decisión no seu día de ter constituído a CIGA hai 25 anos. Porque sí, son xa 25 anos da vida da CIGA, pero en verdade, como se contaba aquí, xa son máis de 40 anos de existencia do sindicalismo nacionalista, que é o resultado dese proceso histórico que nacido nas loitas dos 70 en Ferrol e en Vigo Constata esa expresión e esa vontade firme da clase traballadora galega de construir ferramentas desde a nosa autoorganización como clase e como povo, porque é a única vía real para rematar coa explotación de clase e ante esa manifestación que se dá na nosa nación de dependencia, de sometimento polo Estado español a unha relación de dependencia colonial. E no convencimento de que dificilmente de que é imposible, que é inseparável a conquista da soberanía nacional da Galiza da emancipación de clase porque nunca poderemos ser homes ou mulleres libres nunha nación asoballada. E alrededor de tantos anos e ao longo de tantas décadas foise construindo colectivamente unha central sindical forte e, e de forte unidade e solidaridade de clase que se labrou que se labra loita a loita nos centros de traballo, nas rúas, nas fábricas, a través da mobilización obreira e da mobilización popular na defensa dos nosos intereses de clase. 40 anos despois, porque non imos mutilar a historia se a reducimos a 25 anos, máis de 40 anos despois, somos a primeira central sindical. Objetivo impensável polos compañeros e compañeiras que daquela altura empezaban a organizar nos anos 70 o sindicalismo nacionalista e que hoxe é unha, unha realidade imparável que nos chama a actuar en todo momento de acordo aos principios e a mesma acción sindical que desde aquela fixo nacer ao sindicalismo nacionalista que hoxe somos. E agora, o noso gran reto colectivo está en consolidar e ampliar esa maioría sindical que representa sermos a primeira forza sindical. Pero para iso temos que ter en conta tres cuestións. En primeiro lugar, que o poder económico e o poder político seguramente van recrudecer a súa ofensiva para que a CIGA non sigamos avanzando, para que as nosas alternativas non se poidan levar adiante. Mesmo van aplicarse en pretender negar a nosa existencia ou facela irrelevante. En segundo lugar, que a maioría sindical non se gaña dunha vez e para sempre. E en terceiro lugar, que a nosa maioría é fráxil, moi fráxil en relación a ese poder do capital canto máis tardemos en consolidar, en consolidar este avance no plano organizativo e ideolóxico, no labor de convencer a máis sectores da clase traballadora sobre a base de facer valer o noso modelo sindical. O importante non é ser un sindicato con gran número de afiliación e de representación, A clave está en ser un instrumento útil e capaz de contrapoder real fronte á explotación de clase, de ser reivindicativo na defensa dos intereses da clase traballadora. Por lo tanto, superar estes retos exixe reforzar os nosos piares fundamentais, asamblearismo, participación, combatividade e a construción de organización para avanzar na conquista de dereitos e na transformación da realidade. O noso objetivo é acumular máis forzas para construir poder sindical, porque onde hai sindicato hai melloras reais nas nosas condicións laborais e de vida. E con ese poder sindical tamén irmos construindo poder popular para a transformación revolucionaria da sociedade galega no objetivo estratégico que temos na siga dunha Galiza ceibe e sen explotación dunha Galiza ceibe e socialista. A nosa acción sindical debe ser atrevida, decidida en todos os ámbitos, coherente coa alternativa teórica que defendemos, co discurso que temos perfectamente acompañado dunha práctica sindical real. Non podemos ficar en creacións artificiosas ou en discursos de simples aparencias radicais porque son contraproducentes, ademais de facernos vulneráveis no cumprimento dos nosos obxectivos. O noso reconhecimento e a nosa credibilidade exixe preocupación por sermos referentes, mellorando o coñecimento do que sucede nos diferentes sectores, nos centros de traballo, atinando na formulación de alternativas concretas, poñéndonos ao frente das loitas sociais, encabezando a conflictividade social e laboral. Temos que aproveitar ao máximo as fortalezas do noso modelo sindical para actuar en defensa da clase traballadora especialmente onde aínda non existe organización sindical, porque é aí onde os abusos laborais son maiores, onde a individualización das relación laborais é total e onde, e onde son maiores tamén as discriminacións. Porque é así como pode medrar é como medra enormemente a capacidade de loita dos traballadores e traballadoras para ter dereitos, promovendo a organización de asambleas de traballadores e traballadoras que elaboren as súas tabas reivindicativas e explicando, iso sí, que só desde a loita e desde a mobilización imos poder conseguilas. Nos últimos meses vimos arrastrando unha crise industrial que percorre Galiza de norte a sul e que dan conta dela as moitas mobilizacións que estamos levando adiante na industria electrointensiva, na industria naval de Ferrol e de Vigo, nas mobilizacións contra o peche das centrais térmicas das Pontes e de Meirama, na empresa R e as subcontratas, nos centros de atención de chamada, na industria da automoción ou nos, nos despedimentos permanentes no antigo Banco Pastor. Ten lugar esta grave situación baixo a amenaza dunha nova recesión económica que para o noso país pode convertirse nunha outra profunda crise, cando aínda non dimos saído da anterior e que se ten saldado coa conformación dunha realidade caracterizada por un empobrecimento xeralizado pola vía da aplicación das reformas laborais, das reformas sociais e das pensións, e que significa, de acordo ao indicador de risco de pobreza da Unión Europea, que un 48% da poboación galega estéxase movendo entre o risco da pobreza, de estar en pobreza ou de cair na pobreza eh, severa. Preocupantes, ademais, nestes datos é o medre da feminización da pobreza pero tamén por un medre da destrucción de emprego, especialmente no sector industrial. Desde o ano 2019, desde o ano 2009, son 50.000 persoas menos as que traballan na industria e as que o fan, fano precisamente sendo vítimas das dúas modalidades de contratación cada vez máis precarias. Ao tempo que o 71% da ocupación no noso país ten lugar no sector servizos, paradigma da salvaxe temporalidade e a utilización indiscriminada dos contratos a tempo parcial e deses contratos que duran horas, días, apenas unhas semanas pero tamén pola extensión da pobreza laboral e os baixos salarios, como se dicía aquí, pola imposición desas normas formas de explotación que se suman as que xa había de TTs, de empresas multiservicios, de centros especiais de emprego e que agora dan un salto na legalización dos falsos autónomos e da perpetuación das cadenas infinitas de subcontratación. Pero tamén por esa crecente centralización das relacións laborais, por ese impedimento contumaz de que poidamos negociar as nosas condicións de traballo no noso país e que a reforma laboral deu alas na estatalización das relacións laborais para poñer en mellor exemplo como resultado do sindicalismo pactista de UGT e de comisións a cronificación da precariedade pero tamén un medre da desigualdade, perda de dereitos sociais, desmantelamento e privatizacións dos servicios públicos. Estamos, pois, baixo a intensa aplicación de políticas neoliberais aplicadas polos gobernos españóis e galego nun momento de extremada financiarización da economía, dunha maior concentración e centralización do capital en grandes consorcios e conglomerados financeiros e que cada vez están máis acompañados da implantación das novas tecnoloxías, da chamada robotización e, últimamente, da posta en marcha do proceso da chamada descarbonización da economía, onde se nos impón a Galiza un nivel de exigencia tan alto no cumprimento da reducción das emisións de CO2 cos peches das centrais térmicas das Pontes e de Meirama como se foramos unha sociedade soberana e industrializada ao nivel de Alemanha ou de Francia, cando en verdade somos vítimas dun tecido económico e industrial deseñado polo gran capital español e internacional, resultado de anos dunha industria de enclave que veu espoliar as nosas materias primas, que non pecha ciclos productivos no propio país e que ten sido altamente contaminante. Todo é un conxunto, todo no seu conxunto está provocando que en Galiza haxe marcha un regueiro de ERTES, de peches de empresa, de reducións de plantilla e de novas deslocalizacións de produción. Deste proceso non podemos sair en Galicia de novo unha vez máis sendo os únicos e as únicas en asumir os custes desta reconversión, mentres a nosa capacidade da produción de enerxía seguirá posta ao servizo e en mans dos intereses grandes eléctricas e do desenvolvimento industrial que xera industria e emprego fora de Galiza. É o mundo ao revés. Agora as eléctricas volvense ecologistas, non asumen ningunha responsabilidade social do dano causado, pero tampouco están dispostas a ceder a súa posición de oligopolio que acumula cada día máis gañancias, abrazando agora o paradigma das enerxías renovables. Para nós, a verdadeira transición ecolóxica, para que sexa tal e sexa xusta, ten que pasar porque se nos recoñeza o dereito e a capacidade de decidir sobre os nosos recursos e sobre o noso desenvolvimento económico e social. E, polo tanto, entre outras cousas, o dereito a ter unha tarifa eléctrica galega que críe emprego e que críe industria no noso país. Todo este debate, ademais, está tendo e está tendo lugar cunha grande e interesada confusión con grandes doses de hipocresía e de cinismo para evitar poñer en cuestión o que é a existencia mesma do sistema capitalista, do imperialismo, que é o que nos está levando a esta situación. O capitalismo tópase co paradoxo de que dispondo nesta fase histórica de todos os instrumentos dos que nunca antes tivo ao servicio dunha, de, da procura de máis tasa de ganancia Tendo acentuada a explotación de clase e a depredación salvaxe das materias primas e recursos naturais, o crecimento da economía mundial é menor, é máis débil, mentre a destrucción social e ambiental aumenta perigosamente. Estes son os trazos dunha realidade galega chea de incerteza e de incertidume, no que está en xogo o noso futuro, e ante o cal temos a manifesta desidia, inacción e deixadez de funcións por parte do goberno galego, cando non de fatal actuación, apostando por colaborar na destrucción dos nosos sectores productivos, estratégicos, mentres se abraza a unha política suicida para a sociedade galega consistente no macroturismo, no camiño de Santiago a gran escala e nunha eucalitización do país en favor das grandes corporacións e que afonda na histórica xeración de graves desequilibrios territoriais, sociais e medioambientais. O goberno de Feixó está descaradamente ao servicio dos fondos de investimento como representa a Lei de Fomento Empresarial que aprobou antidemocráticamente no ano 17, pero tamén do sistema español consagrado na Constitución de 1978 e no Estatuto de Autonomía de Galicia do ano 1981 que nega os nosos dereitos nacionais e o dereito a decidir por nós mesmos, que nos somete a un papel periférico no económico, de colonia dentro do Estado español e no que o espolio e para o exterior do aforro dos galegos e das galegas coa que foi a bancarización primeiro e despois coa venta das caixas de aforro, súmaselle a continua explotación dos nosos recursos naturais e minerais, mentres de novo e con máis forza suministramos man de obra barata a través dunha emigración que nos está a deixar sen xente nun país cada vez máis envellecido e con menos poboación activa. Resulta patético comprobar o papel de bufón da corte madrileña mentres Galiza vai de mal en pior, precisamente por afondar nas políticas de dependencia a Madrid e a Bruxelas. Pero o que resulta lamentable neste contexto é asistir ao papel de UGT de comisións en Galiza, máis preocupados por falar e mesmo acordar no marco do diálogo social no que están co Partido Popular, como seguramente nas próximas semanas veremos, que en acudir aos chamamentos reiterados que desde hai un mes desde que desde hai un ano e especialmente desde hai meses, desde a CIGA, levamoslle dando, facendo ese chamamento para dar unha resposta conxunta ante esta grave situación crítica que temos no noso país para dar unha resposta conxunta, abordar un calendario de mobilizacións que incluso chegase a convocar unha folga xeral na Galiza na defensa do emprego e da industria galega teñen máis interés en blanquear ao Partido Popular, en legitimar as nefastas e criminais políticas de Feixó, que unificar coa ciega unha resposta para rematar con estas políticas e con este goberno fatal. As últimas eleccións xerais e os primeiros pasos que se deron na conformación dun novo goberno débenos poñer en alerta e en desconfianza. Durante o goberno anterior xa comprobamos que non tivo lugar derogación de reformas laborais nin das pensións, nin das políticas económicas neoliberais que manteñen este sistema de economía especulativa. Seguimos según a tarifa industrial estable e xusta que poña fin ao risco no que están moitos postos de traballo no noso país. Foi discriminatorio e insuficiente na regulación da xubilación parcial, da xornada de traballo ou do salario mínimo interprofesional. Non existiu a derogación da lei Mordaza e do artigo 315.3 do Código Penal, Mais ben o contrario, comprobamos máis multas para a mobilización laboral e permitindo sentenzas de condena como a do compañeiro Pintos mantendo así a criminalización ao movimento sindical e ao movimento social. Por lo tanto, existe o risco de que sigan no continuismo da xenda neoliberal, de tímidos cambios nas reformas laborais, nas reformas sociais e das pensións, e de continuidade no desprezo para Galiza. Por moito que o próximo goberno se pinte de vermello ou incluso de morado, ou que avistan coas mellores galas do diálogo e a concertación social con UGT e comisións para enmascarar e disfrazar a enorme estafa social que representan a continuidade destas políticas da reforma laboral e das reformas sociais. Porque estas reformas as derogar urgentemente, porque enriquecen cada vez máis a capital en base ao roubo e ao sacleo da clase traballadora, pero tamén en base á destrucción dos nosos sectores productivos estratégicos. Nos temos claro que non son tempos de postureo, non son tempos de teatralización estúpida, como tampouco de confusións interesadas. Son tempos de cambios reais e profundos de políticas, porque o prezo de mantelas, ademais da súa profunda injustiza, están creando as condicións para o neofascismo, que no Estado español é o franquismo de toda a vida, xa que está perfectamente combinado, ademais, da negación fanática e represiva da realidade plurinacional do Estado español e de recoñecer o dereito á autodeterminación das nacións que existimos dentro do Estado español. A volta do nacionalismo galego ás Cortes Españolas e o peso decisivo e determinante das forzas soberanistas ábrenos expectativas a nós e ao resto do sindicalismo nacionalista das outras nacións do Estado e dos que desde a CIGA estamos tirando para poñer en marcha toda unha serie de actuacións para que as nosas alternativas teñan presencia e mesmo algún resultado positivo na próxima legislatura, pero sempre desde a certeza de que todo vai depender en primeiro lugar e sobre todo da nosa capacidade de mobilización real nos centros de traballo e nas rúas. Nun momento tan duro como actual, Temos a responsabilidade e a obriga de seguir tomando iniciativas ante a situación que temos denunciado de auténtica emerxencia na social, nacional e social que vivimos en Galiza. E a CIGA, como primeira forza sindical que somos, e de acordo coa nosa millor tradición de loita e de combate, imos combinar a resistencia e a mobilización coa nosa capacidade de facer propostas. Daí o calendario que comeza hoxe e que o pasado 22 de novembro acordamos no Consello Confederal para os próximos meses e que terá continuidade coas mobilizacións comarcais para fins de xaneiro, para 8 e 10 de marzo, baixo lema recuperar dereitos para avanzar e na defensa do emprego e na industria na Galiza. Chamamento que queremos que debatamos, que discutamos, pero que levemos a todos os centros de traballo convencidos e convencidas de que os dereitos non se regalan, que os dereitos non se compran nin veñen no diálogo social, Os dereitos conquístanse coa loita e a mobilización, porque a loita da clase traballadora e do povo galego había fundamental para a conquista e a defensa de dereitos, para alcanzar políticas alternativas coas que na Galiza poidamos exercer dunha vez por todas o dereito a poder vivir e traballar dignamente e sen emigración. A todo isto chamámosvos, a todo isto vos animamos, ánimo e adiante.